Елена Степная. Сегодня у нас сказки на ночь с роботом. Сегодня я хочу вам показать очень интересную Жила-была лиса да заяц, у лисы была избенка ледяная, а у зайчихи лупиная. Пришла весна красна, а у лисы избенка растаяла, а у зайчика позит стоит по-старому. Лиса попросилась у зайчика погреться, да зайчиха-то и выгнала, да зайчика-то и выгнала. Идет дорога зайчик-то плачет, а ему навстречу собаки. Тяв-тяв-тяв, про что, зайчик, плачешь? А зайчик говорит, как же мне не плакать? была у меня избенка лупиная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне, да и выгнала меня. Не плачь, зайчик, говорят собаки, мы ее выгоним. Нет, не выгоните, нет, мне не плакать. Была у меня избенка лупиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне, да и выгнал. Не плачь, зайчик, говорит медведь, я выгоню ее. Нет, не выгонишь, собаки гнали, не выгнали. И ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пошли гнать, поди лесовон. А она с как навстречу бык. Про что, зайчик, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избенка лупиная, а у лисы ледяная попросилась ко мне, да и выгнала. Пойдем, я ее выгоню. Нет, бык, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. И ты не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избенке, подели завон, а она с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. зайчик-то плачет, а ему навстречу петух с косой. Кукареку, о чем, зайчик, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избенка лупиная. Как была у меня избенка лупиная, а у лисы ледяная попросилась ко, ко мне. Да Несу косу на плечо, хочу лесу посечь, пойди-ка лесово. А она услыхала, испугалась и говорит, одеваюсь. Петух опять кукареку, несу косу на плече, хочу лесу посечь, пойди лесовон. А она говорит, шубу надеваю. Петух в третий раз, кукареку, несу косу на плечо, хасу лесу посечь. Дух ее прогнал в лес и стал зайчиком жить-поживать, да добра нашивать. Вот такая вот чудесная сказка, которая обязательно понравится вам и вашему ребенку. Спасибо огромное за прослушивание и просмотр. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк. И всем пока. Увидимся в следующем